السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم عبد الحميد الخن ودي قناتكم PowerPoint Presentation الفيديو بتاع النهارده هنتكلم فيه عن ال PowerPoint Secrets او اسرار ال PowerPoint ده الجزء الثاني عباره عن مجموعه من 10 اسرار الجزء الاول اتكلمنا برضو عن مجموعه من 10 اسرار للناس اللي ما شافتش الفيديو هحط الرابط تحت الفيديو السر الأول معانا no more bullet points أو لا مزيد من النقاط يعني إيه لا مزيد من النقاط عندنا هنا مثلا نص مكتوب بالشكل ده النص ده لو انت عايز تعمله آه، ترقيم سواء نقطي او ارقام بتضغط بس هنا على العلامة دي فيصبح بالشكل ده او على الارقام فيصبح بالشكل ده لو انت عايز تخلي شكل العرض بتاعك افضل فتقدر ده النص بتاعنا هنحدده ومن قائمة Home هتلاقي علامة هنا العلامة دي اللي هي Convert to Smart Art Graphic لما نضغط عليها كده هيظهر لي هنا مجموعة من ال SmartArt زي ما انت شايف كده اول ما بتقف عليها بيديك preview للشكل اللي هيظهر خلينا نختار من هنا more Smart وهختار List واختار طبعا عندك هنا آه، خيارات عديدة تقدر تختار منها انا هختار دي هتلاحظ معايا ان هو حول لك النص مباشرة للشكل ده وده بيوفر عليك بدل ما تروح لقائمة insert وتختار SmartArt وتكتب في كل مربع منهم الكلام اللي انت عايز تدخله لا انت اكتب الكلام الاول وبعد كده آه، اعمل له Convert to SmartArt طبعا تقدر تغير ال SmartArt بتاعك من قائمه Format وقائمه Design Design عندي هنا بيديك الوان مختلفه زي ما انت شايف تقدر تضغط على Control من ال keyboard وتغير الحجم بتاعها بالشكل ده هتلاحظ ان دي كلها مجموعه واحده كل السمارت ارت بتاعي ده عباره عن مجموعه واحده فتقدر تفك المجموعه دي عشان تقدر تحرك النصوص براحتك او تقدر تتعامل معاها في الحركات وكده عن طريق ان انت بس تضغط على من بره من هنا على المربع اللي بره ده click يمين بالماوس وبعد كده Group وتعمل له Ungroup وتقدر تعمل الحركه دي عن طريق ال keyboard Control Shift G كمان مره Control Shift G يبقى هنعملها مرتين هتلاحظ ايه هتلاحظ ان كل جزء منهم دلوقتي بقى حر تقدر تتحكم فيه لوحده كمان اقدر اضيف نصوص هنا داخل الدايره دي عن طريق ان انا اضيف آه، من قائمه insert وال text box وارسم text box واكتب فيه النص اللي انا عايزه اكتب مثلا ارقام طبعا شريط الادوات السريع ده كنا اتكلمنا عليه في فيديو قبل كده هيصبح عندنا بالشكل ده السر رقم اتنين معانا النهارده من اسرار ال PowerPoint هي الافورتليس انيميشن اللي هي الحركه السهله يعني ايه الحركه السهله او الافورتليس انيميشن دلوقتي لو انا عايز اضيف مجموعه من الحركات على الشكل اللي احنا عملناه قبل شويه ده خلينا بس نحدد المجموعه دي كده ونعمل لها Control G او نعملها Group فاصبح دي كلها كده مجموعه واحده هنحدد برضو المجموعه الثانيه وهنعمل لها Control G والمجموعة الثالثة نفس الحكاية Control G أو من الماوس نعمل Group للمجموعة دي أصبح عندي الثلاث مجموعات جاهزين لو أنت عايز تضيف عليهم حركة بتروح تحدد المجموعة وتروح ل Animation. بعد كده تختار الحركة اللي أنت عايزها وتحدد مواصفاتها وكده أنا عندي حالة حاجة سهلة بتريحني شوية في العرض بتاعي إن أنا هاخد الشريحة دي من هنا من قائمة الشرائح بتاعتي وأعمل لها Control D. Control D هيطلع لي زي ما انت شايف كده نسختين اصبح عندي نسختين زي بعض انا هشتغل على النسخه الاولى خلي النسخه الثانيه زي ما هي كده وهشتغل على الاولى اللي فوق هعمل ايه هبدا دلوقتي احرك صغر شويه كده هتحرك المجموعات دي خارج الشريحه خارج الشريحه خلينا نحدد كل المجموعات بتاعتي بالشكل ده وهنسحبها بره الشريحه بالشكل ده تحت الشريحة هنا انا ما حذفتهاش انا بس ايه نزلتها تحت الشريحة المنطقة دي اللي هي المنطقة الغير مرئية بالنسبة للشريحة اثناء العرض يعني لما اجي اعرض كده المنطقة اللي انا نزلت فيها الاشكال بتاعتي دي آه، مش متشافة بالنسبة لل PowerPoint اثناء العرض واخد كمان القوس بتاعي ده او الشكل ده واحركه بره يبقى انا هعمل الحركة دي على الشريحة الاولى وهنزل على الشريحة التانية وهروح لحاجة اسمها Transition وهعمل حاجة اسمها مورف المورف ده هيعمل لي ايه لاحظ معايا كده اللي هيحصل معايا هنا هطلع للشريحة الاولى لاحظ بس لمجرد انك تضغط بالكيبورد او ضغطة واحدة بالماوس لخص لي الحركات بتاعتي لو انا مستعجل وعايز اعمل عرض سريع بالشكل ده كمان تقدر ان انت من على الشريحة الاولى هنا لو مش عايز المجموعة دي كلها تطلع كلها مرة واحدة بالشكل اللي طلع ده تقدر ان انت تسحب كل واحده بعيد عن الثانيه بمسافات مختلفه بحيث لما تيجي تعرضها هتبقى بالشكل ده تلاحظ ان الثلاثه بيتحركوا ورا بعض متحركوش كانهم شكل واحد كمان لو خدنا الشريحه دي اللي هي الثانيه دي وعملنا لها نسخ مره ثانيه كنترول دي دلوقتي انا عايز اتكلم على آه، بند معين او نقطه معينه من النقاط اللي قدامي دي فتقدر ان انت تعمل تسحب بس الشكلين دول واسحبهم بره في الخارج هنا بالشكل ده وهنسحب القوس ده هنا وهنسحب دي هنخليها هنا لاحظ معايا كده بقى اللي هيحصل طبعا انا مطبق المورف لان انا واخدها نسخ تمام فالمورف مطبق عندي هنقف هنا و او خلينا نجيبها من الاول خالص بالشكل ده طبعا ده الشريحة فاضية هتضغط هيدخل التلات أشكال بتوعي رقم واحد واثنين وتلاتة أنا عايز أتكلم بس على رقم تلاتة لمجرد إنك تضغط بالشكل ده هيطلعوا فوق ويتبقى لي بس رقم تلاتة تقدر طبعا تضيف على الشريحة التانية هنا النصوص اللي أنت عايزها وبرضه تدخل بالطريقة بتاعتنا دي اللي هي ال Morph. والسر الثالث معانا النهارده من اسرار ال PowerPoint اللي هو ال Enhanced Morph او التحول المحسن ايه هو المقصود بالتحول المحسن او الانهانسد مور خلينا هنا نرسم شكل هنعمل انسيرت آه، شيبس آه، وهنختار الدايره بتاعتنا وهنرسم دايره بالشكل ده دلوقتي لو رحت انا على الشريحه دي وعملت لها Control D مسحنا الشكل ده وضفنا شكل تاني وليكن مربع بالشكل ده دلوقتي لو جيت انا على الشريحه التانيه وعملنا من قائمة ترانزيشن واخترنا المور شوف معايا كده اللي هيحصل دي الدايرة أول ما نضغط هتختفي الدايرة ويظهر المربع ده تأثير المورف فاحنا عايزين نحسن التأثير ده شوية لاحظ معايا ايه اللي هيحصل وركز في الجزء ده هنطلع على الشريحة الأولى اللي هي عليها الدايرة وهنروح من قائمة Home Select هنلاحظ حاجة هنا اسمها السيلكشن بان هتظهر عندي قائمة هنا القائمه دي هي اللي بتحتوي على كل الكائنات وكل الرسومات اللي موجوده عندي على الشريحه هحدد الدايره الدايره هنا مكتوب اللي هي الاوفال 5 هنضغط عليها مرتين كده عشان نغير اسمها في تغيير الاسم هنا حاجه مهمه لازم وانت بتكتب اسم الشكل تحط علامتين تعجب وبعدين تكتب اي اسم انت عايزه اي حاجه انت عايزها بعدين تاخد الاسم اللي انت كتبته ده control C نسخ وتروح للشريحة التانية وتحدد الشكل اللي هو ال rectangle ده وتغيره بنفس الاسم اللي احنا عملناه في الشريحة الأولى تحط بس control V كده الباوربوينت آه، قرا الشكلين دول على أساس إن هما شكل واحد فلاحظ معايا الاختلاف في الحركة بين المرة الأولى والمرة التانية لاحظ كده الاختلاف ده بنقول عليه اسمه ال enhanced morph او التحسن التحول المحسن لاحظ معايا الحركه حسيتش بحاجه فده من الحاجات المهمة جدا في الباوربوينت تقدر تستخدمها بشكل مميز أثناء العروض والسر رقم أربعة معانا من أسرار الباوربوينت اللي هو ريبليس فونتس أو استبدال الخطوط ايه هو المقصود عندي باستبدال الخطوط او ريبليس فونتس تعالى كده نبص مع بعض عندي نص مكتوب بالشكل ده عندي شريحة تانية هنا مكتوب عليها برضو نص عندي شريحتين مختلفين مكتوب عليهم نصوص مختلفة طبعا لو جيت تبص هنا على الخط ده الخط ده مكتوب آه، نوعه هنا اللي هو اقبال ده لو طلعنا على الشريحة اللي فوق هنلاحظ ان انا عندي النص ده برضو نفس الحكاية بنفس الخط طبعا هنا نصوص تانية مكتوبة بخطوط مختلفة لو انا عايز اغير نوع الخط ده في كل الشرايح اللي عندي طبعا مش هقعد امسك كده مربع نص مربع نص واروح اغير الكلام لا انت عندك option بسيط جدا ان انت من قائمه home بتروح هنا عند حاجه اسمها replace تضغط عليها كده هيطلع لك هنا replace fonts هتختار الخط اللي انت عايزه طبعا هنا بيجيب لك الخطوط اللي موجوده في العرض بتاعك كله او ال presentation بتاعك كله فانا عايز اغير الاقبال ده كله واحوله لحاجه تانية خالص انا هختار وليكن اي خط آه نختار ده ونعمل replace لاحظ معايا كده ايه اللي حصل الخط اتغير بس يا ترى اتغير هنا بس ولا اتغير في كل الشرايح تعال نروح للشريحه الثانيه هتلاحظ ان هو برضو اتغير في الشريحه الثانيه فدي طريقه سهله لاستبدال الخطوط لو انت عايز تغير خط في العرض بتاعك كله مره واحده يبقى عن طريق replace fonts والسر رقم خمسة من أسرار الباوربوينت ال duplicating أو التكرار التكرار عندي من الحاجات برضو اللي بستخدمها بشكل مميز في الباوربوينت فانا مثلا لو في فرضا عندي شكل مرسوم كده والشكل ده انا عايز اكرره بنفس الابعاد بنفس حتى لو واخد انيميشن خلينا نديله اي انيميشن كده بقى عندي هنا الشكل ده واخد انيميشن زي ما احنا شايفين لو انا عايز اكرر الشكل ده بنفس ال animation بنفس الخصائص بتاعته بس هنضغط control مع ال D control مع ال D بعدين هتحطه في المكان اللي انت عايزه بالشكل ده وانت واقف على الشكل تقدر تعمل control D اكتر من مرة وهيديلك هو الاشكال التانية بمسافات آه، او التباعد بينهم هنا متساوي يعني هو هينسقها لك بشكل آه، تلقائي يبقى دي اول حاجة عندي في التكرار طيب خلينا نجرب حاجة تانية لو انا عندي الشكل ده وعايز اكرره تقدر ان انت تضغط كنترول مع شيفت وتسحب الشكل بتاعك بالشكل ده لو طلعت او نزلت مش هيتحرك معاك طالما من البداية حددت اتجاه هتمشي فيه خلاص مش هيقدر ان هو يروح معاك في اي اتجاه تاني وده هيحافظ برضه على التنسيق بتاعك لو انت بتنقل شكل او بتكرر شكل في اي مكان تمام طيب لو انا عايز انقل شكلين برضه هتحدد الشكلين و control shift وتسحبهم مع بعض كده لو عايز احدد اربع اشكال برضو control shift واسحبهم بالشكل ده فتلاقي فجأة كده أو بسرعة قدرت تعمل أكتر من شكل لو أنت عايز تكرر الشكل بشكل بسيط هتلاحظ طبعا لو جينا نظر الأنيميشن بين عندنا هنا آه، لو جينا نظر الانيميشن بين عندنا هنا هتلاحظ ايه هتلاحظ ان انا عندي الحركات كلها متطبقه على كل الايه على كل المربعات بتاعتي بالشكل ده سر رقم 6 النهارده معانا من اسرار الباوربوينت هو ال animation painter او نسخ الحركات لو انا عندي شكل مرسوم كده الشكل ده واخد آه، حركة ايا كان نوع الحركة اللي هو واخدها الشكل بتاعي دلوقتي واخد حركة وعندي شكل تاني خلينا نروح لقائمة insert ونرسم شكل تاني ونرسم مربع كمان بالشكل ده انا عندي مجموعه من ثلاث اشكال الشكل ده لو جينا نظهر الانيميشن بين هنلاحظ ايه هنلاحظ ان الشكل الوحيد ده هو اللي واخد حركه طب انا عايز اطبق نفس الحركه دي على الاشكال التانية طبعا انت هنا ما بتختار اي انيميشن بتروح تعدل الاعدادات بتاعتها من ال duration وال start وممكن تضغط عليها مرتين هيجي لك هنا الافكت والتايمنج وكل حاجه فانت لو عايز تنقل او تنسخ الحركه بتاعه الشكل ده للاشكال التانية من عن طريق ال animation painter هنا من animation animation painter تضغط عليها مره وتروح للشكل تحدد الشكل بتاعك هتلاحظ ان الحركه اتنسخت على الشكل التاني طيب بس دلوقتي هتلاحظ ايه هتلاحظ ان الانيميشن بينتر راحت من الماوس بتاعك لو انت عايز تثبتها في الماوس عشان تنقلها اكتر من مره خلينا نرجع كده control Z هتحدد الشكل وتضغط عليها مرتين لاحظ معايا بقى اللي هيحصل هطبقها هنا ولسه زي ما هي الفرشه بتاعتي اهي زي ما هي اللي بتنسخ الحركه وتضغط هنا لو عندك اكتر من شكل تقدر تمشي عليهم واحد واحد وتنسخ الحركه بالشكل ده عايز اخرج من الانيميشن بنتر دي هتضغط بس اسكيب من ال keyboard. والسر رقم سبعة معانا النهاردة هو ال eye dropper او القطارة القطارة دي او ال eye dropper دي وظيفتها ايه لو انا عندي شكل مرسوم كده وعايز الشكل ده ياخد لون معين عندي في ال window بتاعي انا عندي window مفتوح عندي هنا ال task bar مفتوح في لون معين انا عايزه يبقى موجود عندي هنا في المربع ده اولا لو رحنا لقائمه آه، فورمات بعدين جبنا ال shape fill. هنلاحظ عندي حاجه هنا اسمها ال eye dropper او القطاره دي لما بتعملها زي ما انت شايف كده بيقدر يحدد لك اي لون داخل الشريحه بتاعتك انما لما بتطلع على القوائم فوق هنا ما بيحددش زي ما انت شايف كده او لو تنزل بره هنا مش هيحدد طب انا عايز احدد لون هنا عايز احدد لون من الالوان اللي بره دي في الخارج او عايز احدد وليكن لون اللون آه، المميز بتاع ال PowerPoint. فانا مش هقدر احدده بالشكل ده فعشان اتغلب على النقطه دي بنعمل ايه بتضغط من الكيبورد ثلاث آه، زراير ورا بعض اللي هو آه، زرار ال window مع ال shift مع حرف ال S ثلاثة مع بعض تلاحظ ان هو ظهر لي الشكل اللي قدامنا ده ده تقدر من خلال هتلاحظ شايف ان الماوس بقى مربع بالشكل ده آه، علامه زائد بالشكل ده تقدر ان انت تحدد الجزء ده الجزء ده اصبح دلوقتي عندك في ال clipboard بتاعتك يعني ايه في ال clipboard يعني مجرد انك ترجع على ال PowerPoint هنا وتعمل control V هتلاحظ ان هو نزل هنا عندي اهو دلوقتي لو رحت للشكل حددته ورحنا ال format وحددنا ال eye dropper بتاع بتاعتنا اقدر دلوقتي اديها نفس اللون اصبح المربع عندي لونه نفس لون الايه نفس لون ال PowerPoint بتاعي او اللون المميز بتاع ال PowerPoint تقدر تطبق طبعا الكلام ده مع اي حاجه يعني لو نجربها تاني شباك آه علامه ال window مع ال shift مع ال S واحدد مثلا انا عايز اخد الجزء ده خلاص اصبح الجزء ده عندي هنا في ال clipboard يعني مجرد بس انك تضغط control V هيظهر عندي هنا اهو تمام عايز اغير اللون هنروح ل format وبعد كده شيب فيل والاي دروبر واختار اللون اللي انا عايزه بالشكل ده سر رقم 8 معانا النهارده من اسرار ال PowerPoint هو ال arrange او الترتيب ايه هو المقصود بال arrange او الترتيب عندي مجموعه من المربعات زي ما احنا شايفين كده لما تحددها هيظهر عندي هنا قائمه format والجزء ده هو الخاص بالرينج الرينج دي بتقدر تختار منها اكتر من حاجه اول حاجه عندي هنا مثلا ال align ال align هنا ان انت تعمل محاذاه محاذاه للاشكال بمعنى لو انا عايز مثلا ان الاشكال تبقى في خط او مستوى افقي واحد فاقدر اعمل لها align middle لاحظ كده ايه اللي حصل بقوا كلهم في مستوى واحد طيب لو حطيتهم فوق بعض بالشكل ده وعايزهم يبقوا الاين الاين آه، آه، سنتر او يبقوا بشكل راسي خلينا نحددهم كلهم بالشكل ده وهنيجي هنا من format align وهنعمل لهم align center هتلاحظ ايه هتلاحظ ان هم كلهم بقوا فوق بعض بشكل آه، متناسق بس في حاجه في حاجه هنا ايه هي ان المسافات بينهم هنا مش متساويه المسافات بينهم هنا مش متساويه طيب عايز اظبط المسافات بينهم احددهم كلهم واروح برضو من الاين واعمل لهم حاجه اسمها distribute vertically اللي هو التباعد يبقى بينهم متساوي لاحظ كده الاختلاف بقى هنا التباعد ايه متساوي فعندي هنا قائمه الاين آه، دي اول حاجه عندي في ال arrange طيب ايه الباقي اللي عندي هنا الباقي اللي عندي هنا في قائمه ال arrange هناخد مثلا المربع ده والمربع ده هتلاحظ ايه هنا هتلاحظ ان المربع الاصفر هو اللي في الخلف طب انا عايز المربع الاصفر ده هو اللي يبقى قدام فتقدر هنا من آه، عندي bring forward تضغط عليها وتعمل له bring to front عايزه هو اللي في في الامام في المقدمه طيب لو انا عايز ارجعه ورا هنروح لسنت باك تمام فهنا تقدر تتحكم في الاشكال مين اللي بيطلع قدام ومين اللي بيرجع ورا دي حاجه الحاجه التانية كمان عندي هنا ال rotate لو انا عايز الف الشكل لو انا عايز الف الشكل بمقدار 90 زاويه 90 آه، درجه اقلب الشكل خالص خلينا نرسم شكل كده مثلث عشان يبقى اوضح معانا لو انا عايز اعمل له من هنا لاحظ كده 90 قلبته vertically horizontally فتقدر ان انت تتحكم في اتجاه الشكل عن طريق القايمه دي اللي هي قايمه ال arrange. اخر حاجه عندي هنا في قايمه ال arrange هي مين هي ال group وال selection pane لو انا عايز الشكلين دول يتحركوا مع بعض فاقدر اعمل لهم group من هنا واختار group. كده اصبحوا الاتنين عندي زي ما انت شايف كده شكل واحد وتقدر طبعا تستبدل ال group دي عن طريق control G من آه، الكيبورد ولو عايز تفك ال group هتروح برضو لنفس العلامه group وتعمل لهم ungroup كده اصبح كل شكل لوحده اخر حاجه عندي اللي هي ال selection pane ال selection pane هنا بيجيب لي كل الاشكال اللي عندي على الشريحه فانا مثلا عندي الشكل ده والشكل ده السليكشن بان هنا تقدر ان انت من خلالها لو انا عايز ده رقم كام ده رقم تسعة وده رقم خمسة انا عايز ده هو اللي يبقى فوق هو اللي ظاهر فتقدر بس تمسكه كده وتطلعه فوق اصبح هو اللي فوق ودي طبعا ليها استخدامات عديدة وكتير جدا في ال PowerPoint اللي هي الجزء بتاع ال arrange السر رقم تسعة معانا النهاردة من أسرار ال PowerPoint اللي هي ال grid and guides الشبكة والأدلة ايه هي الشبكة والأدلة وهستفاد منها في ايه اول حاجه لو انت بتنسق نصوص او اشكال وعايز يبقى فيه آه، شكل معين آه، واخد وضع معين او عند نقطه معينه فيستحسن دايما في استخدام آه، او اثناء استخدام ال PowerPoint تروح لقائمه view تظهر حاجه اسمها ال guides اول ما بنظهر ال guides دي زي ما انت شايف كده بيظهر عندي هنا الخطين دول واحد فيه بشكل رأسي بيقسم الشريحة لنصفين والتاني برضو بشكل أفقي بيقسم الشريحة بتاعة النصفين يبقى انا عندي ده النقطه التقاطع ده مركز الشريحه مركز الايه الشريحه طيب لو انا عايز اضيف خطوط تانية اشتغل عليها هتضغط click يمين هتلاحظ عندي هنا حاجه اسمها grid and guide تضغط عليها وتختار انت عايز تضيف ايه عايز تضيف شكل آه، خط راسي ولا خط افقي طبعا انا عايز اضيف مثلا خط آه، راسي بالشكل ده وتقدر تحركه في المكان اللي انت عايزه يعني انا عايز خط هنا يعرف لي فين آه، بدايه الشريحه وعايز احط خط هنا يعرف لي فين نهايه الشريحه بحيث لو انا بعمل اشكال او حاجه وعايز اطلع بره الشريحه ادخل جوه الشريحه يبقى في خط هنا استرشادي اقدر اعتمد عليه اثناء الايه اثناء الرسم فالخطوط الاسترشاديه دي او الجرايد الجايدز والجرايدز دي مهمه جدا في آه، الرسم او في التنسيق والسر الاخير معانا النهارده السر رقم 10 من اسرار ال PowerPoint اللي هو ال more animations او المزيد من الحركات ايه هو المقصود بال more animation او المزيد من الحركات خلينا نرسم هنا وليكن مربع بالشكل ده انا عايز المربع ده ياخد آه، حركه او اكتر من حركه هروح لي طبعا قائمه animation آه، وهختار الحركه اللي انا عايزها من هنا فاقدر اضيف دلوقتي مثلا حركه ال wipe. لاحظ معايا كده خلاص اخد الحركة وخلصت طيب لو انا عايز اضيف للمربع حركة تانية عايز اضيف للمربع حركة تانية فحركة تانية خلي بالك حركة تانية مع الحركة الاولى فانا لو جيت مثلا هنا واخترت split لاحظ معايا كده لما اعمل preview ال wipe اختفت بس اللي شغال عندي دلوقتي مين ال split فانت حضرتك لما بتيجي تضيف هنا حركة من القايمة دي بتلغي الحركة الأولى فلما احب اضيف حركتين لازم الحركه الاولى لو اخترتها من هنا الحركه الثانيه لازم تروح للاد للاد انيميشن من هنا خلينا نضيف كده ال wipe. هتلاحظ ايه خلينا نظهر للانيميشن بان بقى عندي دلوقتي للمربع ده حركتين مربع بقى له حركتين حركه اللي هي ال split وحركه ال wipe. الاتنين تاني اهو السبليت والويب فعن طريق ال add animation تقدر تضيف اكتر من حركه لنفس الايه لنفس الشكل تقدر تضيف حركه ثالثه تقدر تضيف حركه خروج بعد ما يخلص كده عايزه يختفي عايزه خلاص فشوف كده اللي معايا هيخلص الحركه الاولى الثانيه وبعد كده يختفي دي طبعا مهمه جدا برضو في العروض او في الباوربوينت